Voilà et eh bien bonjour à tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors là ça va être une vidéo un peu, un peu euh, spéciale. Euh, ça va être une vidéo où vous allez voir que des chats. Alors ça va être des chats et eh bien euh, euh, qu'on a eu depuis euh, des années. Alors certains sont toujours là, certains ont disparu, certains sont tout nouveaux avec nous. il y a les chats de la maman à il y a nos chats à nous qu'on avait en France, il y a les chats de Catherine et Thierry, Aloha et Tigrou. Et nous, eh bien, nos chats, eh bien, vous allez voir Jasper, euh, Vegas, euh, Angel et puis tous les autres. Voilà, alors donc cette vidéo, bien sûr, si vous aimez les chats, parce que si vous n'aimez pas les chats, eh bien, je crois que vous, avez, vous allez la quitter euh, assez rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard. Bye

apostrophe tu sais ta page pour se fils casse la guerre quand c'est le fait du courage c'est la fête de chaque alors on garde alors alors toréador, Toreador, encore. Toreador, Toreador Et soldier bien, oui soldier combattant Que ne noir te regard Et que le mort t'attend, Toreador L'amour, l'amour t'attend fait silence, on fait silence, à qu'à se passe-t-il Le décris s'élançant, le décris s'élançant, le taureau s'élance en bannissant, auditeur il, il il entre frappe, 啊！